ସାହିତ୍ୟ ଘର ତରଭା ଶାଖା ତରଫରୁ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ସାହିତ୍ୟ ଘର ସଭାପତି ବନବାସ ମେହେରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବିଜୟ ସାହୁ ଓ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ରୂପେ ମାନସ ମର୍ମଜ୍ଞ ପଙ୍କଜ ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଶ୍ରୀ ସାହୁ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଇନ୍ଦୁମତୀ କାବ୍ୟର ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ शिक्षाविद हरिबंधु पाणिग्राही अवसरप्राप्त शिक्षक जयप्रकाश नारायण साहू संजीव सेठी गौरीशंकर साहू लोकनाथ दलबेहरा बेहरा सुदाम पुटेल शंकरषण साहू तपस्विनी पट्टनायक भोला वर्मा रोशन साहू समेत अंचल अनेक बुद्धिजीवी और संवाद साहित्य समस्त सदस्य उपस्थित रही कवियत्री श्रद्धाजलि कुम्भार अतिथि परिचय କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଗୁରୁବାର ସମ୍ବାଦ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ଅବସରରେ ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘର ତରଭା ଶାଖା ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା ଶେଷରେ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରତିନିଧି ରାଜେଶ କୁମାର ମେହେର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ କୃଷା ହୃଦୟ ବୋଲି କର ପଲ୍ଲବେ ନିହାର ମୁକ୍ତା ଧରି ଉପହାର ସତୀଙ୍କ ବାସ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରହି ଅଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା ଦରଶନ ଦିଅସତି ରାତ୍ରିକାଳ କନ୍ୟା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ବାହାରର ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଉତ୍କଳ ଭାରତକୁ ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମଳିବ ନାହିଁ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା ଥିବ ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଙ୍ଗାଧର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ରହିଥିବେ ଆଉ